I thought my life is empty. I thought my life is empty. I thought my life is empty. Empty. Empty. Empty. Empty. Empty. I thought my life was Bueno, ¿qué más que diga? Yo puedo vivir sin este energizante. Nunca más en la vida voy a dejar de tomar esto. You Marica, pille. Ahora mi locker y busque por ahí. Hay una cosa, es una sorpresita. Tómese lo que eso es lo mejor que hay para el guayao. Oiga, ¿ha hablado con Isabel después de lo de esa noche? Yo creo que con las notas que tienes hasta ahora no estás logrando los objetivos del curso. ¿Qué pasa? No estás leyendo o estás con problemas de salud, te dejó la novia, el novio, pero tenés que tomar decisiones porque como vas, vas muy mal. ¿Es la que si nos pillan fumando marihuana acá qué pasa? Mírame. Uy, qué mamacita nea. Hueputa. Huevón, <coughs> sabes que yo creo que necesitas dormir. Mírate esa cara, huevón. Estás mal. Pero si te das un pase, llegas a tu casa y no te puedes dormir. Pero si quieres seguir, te recuperas. Un pase y un gateway, Sale. Can I give love and more support? I promise.